Ashaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asalaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jecha. Egaa ka har'a hurufa keessa jira hurufa keessa hoggaan jedhu dhugaa lafa kanan isinitti argisiisa hidheetanan e, bahee mana siistarii tiyyaasan jira jechuudha. Manatti illee viidiyoo maatiidhaan walan isin barsiisa garuu bootaa kana waan waraabu ba'eef isinitti hima. hordoftoota koo hundi keessanuyyuu vidiyoo kan akka laaltaniin laayikii godaa namoota biraa birallee akka gahu dhaamsa shamarran keenya biyya arabaatiif dhugaa dubbachuuf eh, dha. Adaaman jira lafti kuni garuu lafti uruftis hin laaltan kun dhugaa dubbachuu akkuma jiruun shamarran biyya arabaatidha kan bitaa jiru jechuudha. warroonni bituu barbaadan lafti akkanatti wuddii ta'ee jira akkas ta'ee jiraa maalii jechuu danda'an namoota akkana xixiqqoo adaamadha kun amma akkuma argaa jirtaniin ijoollee daaskoraadhaa jedhu kan bitaatoo jiran lafa kana guddasaatuyyuu irratti ijaaraa jiranii bootaa bu'uura fa'aa dhaabanii jiran akkatti inni bareedu dhugaa dubbachuuf naannoo kanatti argattanii odoo bitattan amma fakkeenyaaf ana siin qaba mana bootaa jechuudha ganaa irratti ijaara bootaa isaatiillee ganaan isinitti argisiisa amma garuu lafan isinitti argisiisa dheetan bahe. Kuni guutuun isaa akka argaa jirtan laal manni isinitti mul'ata hidhee tana yaada guutuu guutuun isaa ijoolluma shamarran biyya Arabaatidha kan biteetoo jiru. Beektan naannoo Adaamaa, Adaamaa jechuun kallattii afraniin daldalli kan galuudha. Eh, odoo bakka feetanitti iyyuu bittanii deebistanii illee bu'aa qabdan gatii qaba jechuudha. Ji'a ji'atti dabalaa deema Adaamaa keessatti yoo nama beektanii jiraatan ta'e namni isinitti hima dhugaa dubbachuuf kan yeroo san Eh, kan beerutii galee nan bite bootaa kan har'a odoon nan gurguradha jedhee qarshii miiliyoonatti nan gurguradha jechuudha. Naannoo kanaanumtuyyuu odoon deebisee nan gurguradha jedhee waan qallalii miti. Dhugaa ji'uma keessattuyyuu jedhan namni qarshii qabu bitee bu'aa buufachaa jira jechaa too jiru. Dhugaa warri bitachuu barbaadan namoota asiitiin wal quunnamtaniitoo namni adaamaa keessaa nama dhabe hin jiru. Akkasuma nama soggaa qabaatan immoo jechuudha. Anaa anaayyuu na dubbisuu dandeessa nama sa wajjiniin nama keessan ta'e ani warra naannoo kanaatti wal qunnamsiisuu nan danda'a jechuudha. Warri bituu barbaadan waggaa jiraatanii isiniin jechuufan dhugaa dubbachuufanii eh, karaa illee kanan bitee hin jira bakki sun mana jireenyaan itti ijaarradha jedhee tananii kan naannoo kanaa garuu eh, isinittan argisiisa. Bitee qaatan bite asii jechuudha gizeen beeruutii galuun bite yeroo san baay'ee baay'ee rakkasaa nan bite dhugaa dubbachuuf. amma garuu baay'ee wuddii tokko qarshiin baankii taa'e faayee dhuma tokko illee hin qabu dhugaa dubbachuuf bubbeetu jira bubbee keessan jira garuu bootaa kana kan waraabee hin deemu bubbee sanan mana siisterii jira naannoo kana siitti argisiisee ka'ee sanan eh, booda immoo yoo haalli naa mijate mana siisteriititti maatii koo wajjin wal isa barsiisa jechuudha obboleewwan obboleettii koo waliini viidiyoo na waraabu. Walumaa galatti viidiyoo kana waraabuun kan na dirqamsiisee dhugaa dubbachuuf warri bituu barbaadan jechuudha. Ani asiin qaba. Qaasan bite garuu kan asii asiinan qabaa Bu'aa qabaa jechumaaf. Ani yeroo bite san naannoo kanatti namni baay'ee bitaan jiru. Waggaa shanan baranaa waan akkasii tan Amma garuu naannoon kun baay'ee baay'ee bitamaa jira baay'ee jechuudha. Atiriin kubbaan isinitti mul'ata. Fagoodha garuu xiqqoo fagaatee ta'uu loolu mana sisiritti yerra asfaalti kun asfaaltumarra bakka asfaaltidha kun kan achitti gamatti akka qorqoorroo sirriitti mul'atu kun asfaaltidha. Asfaaltiin kun sirriitti sirriitti mul'ata eetayyaadha. Warroonni bittan amma yeroo kana fa'aa minizaariin baay'ee bareeda jira biyya Arabaa keessatti jechuudha. Qarshiin baankii ta'a eenyuma tokko nama fayyadu. Ofii kiyyaa waan an argeef dhugaa dubbachuuf amma ani osonbootaa kana gurguree bakka hin barbaadetti deemee bitordoftoota koo kana fakkaataa isiniin jechuufanii dhugaa. warroonni bituu barbaaddan maatii keessa wajjini wallaa qunnamsiisa Ani maatii keessa dhugaa bakka jiranitti adaamaa keessatti eh, bakka jiranitti fidee iddoo kana namoota gurguran wajjin wal qunnamsiise bitachuu ni dandeessu. Dhugaa dubbachuuf hoggaa abbaan manaa buleettii kootiinatti immoo akkuma jiran shamarran biyya arabaatidha. Warroonni asii bitanii tokko ijaaraa jiranii daaskoraadha hundi isaanii tuyyuu naan jedhee natti himee anis maalifan hordoftoota kootitti informeshinii kana hin laanne kan jedhuufan karaa kanatti dhufe jechuudha. Kanaafuyyuu viidiyoon kun oggaa isinis tole namoota biraa biraan ga'a. Ani obboleewwan koo hundi keessanuu osoo gadi qabattanii baay'ee tokko natti tolaa baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi lafa kanas ni tarkisi. Lafti kun lafa Adaamaa keessattidha. Adaamaa keessa magaalaa osoo hin ta'in bahaadha. bittanii ji'a tokkoon booda osoo deebistaniitu gurgurattanii bu'a qabeessa isiniif ta'a jechuudha kana fakkaata amma kara manaataan deebi'aa yoo jira hoggaanatti mijate mana hoggaan gal eh, nan Raaba eh, maatii kootiin wal isin barsiisa isinii jechuun jaaladha viidiyoo kana laayikii godhuun namoota biraa biraan gahu hin dagatinaayii hoggaa isinii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessullee hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota hundi keessanuuyyuu. egaa kaa kana fakkaata akkasuma immoo adaamaa keessatti ogeeyyiiwwan mana ijaaranii isinii isiniifan qabadheetoo dhufa warroonni oggaa kara oggaa kudha shanii digdamaa ogeessa manaa keessa hojjetan ni jiru. Haalli ogaa naa mijate ogeessanii sanillee haala akkamitti adaamaa keessatti amma baay'ee guddiidha wanti manaan ijaaran jechuudha akkuma beektan mukaan hin ijaaramu adaamaa keessatti manni haala san hundaayyuu qabadhee sanan isinii dhufa isinii jechuun jaaladha isin immoo Eh, viidiyoo kana laayikii godhuu sheerii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka jirta itti nagaan. Achi garagarchee tan jira eh, kunoo feerroodhaan ijaaramaa jiraa, fooqitti ijaaramaa jira. Duumessa waan ta'eef fageessee namatti hin mul'isu xiqqoo irraa hin fagaadhee jira malee isinitti mul'ate ta'e fooqitti ijaaramaa jira jechuudha naannoo kana. <laughs> Karaa deemuu dadhabeetoo jira hoggaan danda'eetoo deemee biraanan ga'eetoo isinitti argisiisa. Naannoon kun booda hin argamu akkuma dura viidiyoo dura. dubbachaa ture jechuudha sagagalee kiyya duraati irratti yookaan nageessanii amma kaameraa ofirraa garagalchee tanan kaameeraa ofirraa garagalchee tan waraabaa jira. Isinitti haa mul'atu haa mul'achuu baatuun beeku lafaa haga meetira meeqaa too jira jechuudha. Qa'eessa asirraa bakka mukaa isinitti mul'atu kanarraa jalqabee qorqoorroowwan hoo isinitti mul'atu ta'e isarraan akkasitti zuuran kun fooqida too jira akkuma jiru asfaaltii qarreedha asfaaltuma biraa jechuudha. makiina dhoggaa deemoo isinitti mul'atu illee ta'e beeku garuu jira makiina akkasitti mul'atu malee asbaaltii karaa asalaa ba'uudha. Karaa soodareetiin jechuudha. Karaa soodareetiin asalaa deemu gubbaarra fooqidhaan ijaaramaatoo jira. Warroonni nama qabdan dhugaa keessattuu shamarran keenya jechuudha. Carraa qabnutti fudoo fayyadamne baay'ee tokko gaariidha. beektan biyya keessatti galee akkas godhaarra biyya keessatti hoo galte hojii qofaaf hoggaa galte baay'ee tokko gaariidha. As teessee mana ijaara jechuun baay'ee tokko ulfaata. Ani kunoo ijaaratan jira in argitu bulukeetti gaafa buusurraa ka'ee hagan gaafa qorqoorroo bitamu hunda viidiyoo waraabatan isinitti argisiisa jechuudha. Hagam akka fixaasoo jiru achi taa'ee e, bootan bitee manneen saarbisii wayiitu irratti ijaarame malee manneen ijaaramne egaa ka amma in argitu jechuudha. Hagam akkana fixu ani isinitti mul'ateef kaan hin beeku ani garuu sirrittan argaa e, wanni ijaaramaa soo jiru jechuudha. Mana wanni e, Kooqii ka'umsa lafaa feerroodhaan ka'aatoo jiru an argaatan jira. Isin argitanii argu baattanillee hin beeku. Kana fakkaata kunuu naannoo kanatti. Naannoo kanaadhaa akkuma jiruun bitamee bitamee daaskoraadha guutuun isaa. Asitti immoo dhagaatu bu'eetu jira. Yoo sitti mul'ate ta'e dhagaadhaan jalqabama. Namni lafaa amma gisee kana namni bulkeetti lafaa kaasisiisu hin jiru. Dhagaadhaan lafaa ka'a. Kun asitti immoo baatiriin itti hataramee jira. Lafaayis ka'ee jira jechuudha. Wanni kunooti dhagaan bu'ee jira. dhakaa buusaa jiranii asitti asitti immoo habee fooqii habee fooqii beeka bakka meeqa meeqa daayyuu kara fooqii sadii immoo maalidha asiin achitti gaditti immoo ijaaramee jalqabame oduuyyuu beera sirritti naannoon kunniin kana fakkaatan isiniin jedha sagaleen koo sirritti isin dhageechisee abdii qaba iyyeesan dubbadha dheesana yaadaa isiniin jedha kunoo kana fakkaata naannichi yoo isinitti mul'ate ta'ee. in mul'ata amma ammaa sirritti kunuuf haga tokko haga tokko amma sirritti mul'atee yaada fooqin lafaa ka'aatu jira naannoo kanarratti nama barbaadanii e, namni koo bokkuu dha'uu bitaa jira baradaamada jedhee bokkuu dha'uu warri bokkuu beektan hoo jiraatan ta'e bokkuu gaara keessa'uu bitaa jira kun asbaaltii qarqara asbaaltii qarqaraadha inni guddaan nama qabaachuudha nama isin nama maatii keessan haa ta'u nama amantan qabaatan taanan bakka. bitachuma salphaatti gurguruu illee dandeessu irratti illee ijaaruu dandeessu kun nuti ilaala jalqabameera amma isinitti mul'ata illee yaada kun akkanumatti kun asitti dhakaatu bu'eetoo jira ganaa jalqabama fooqiin akkanumatti jalqabamee jira laala akkanumatti haga inni dheeratu haga daka fooquma kun akkanatti kan ijaaramaa too jiru kanaafuyyuu warri harree yaaddanii soggaa <laughs> jiraatan kunuuti harroon illee maasaa keessa jirti kana kunuun. urufa achi tiiksi qeetanan waraabee jechuudha kana fakkaata. Yaada soggaa qabaatan ta'e koomentii jalatti naa barreessa. Ijoollee viidiyoo kana sheerii godhuun namoota biraa biraan gahaa ganaa viidiyoo barumsa qabu baay'ee baay'ee hojjedha. Abbaa manaa koo wajjiniinis naannoo faan isiniin jedha. Kophaa kootii miti kanan hojjedhu. Abbaa manaa kootii wajjiniidha. Egaa kasinillee illee iyyuu na jajjabeessa abbaan manaa koo akka dhufu. hin faa jechuun sodaa kaameeraan qabu abbaan manaa koo. garuu haaluma hojiitiif waan ta'eef anillee waan tokko tokko sirreessine kanumaafidha. Osoon isa saffidin eh, malee egaa kan dhufaa akkasuma ijoollee adda addaa barattoota adda addaa qosaa waan adda addaa qabadheetaan dhufaa egaa ka har'a waa'ee lafaatidha walumaa galatti waraabe warri hin barbaannaa jettanii soggaa jiraatan naquun namuu dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoon kiyya guyyaa irraa sumarratti raawwataa haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Fayyaanaa ta'a. Viidiyoo kana sheerii godhuun laayikii godhuun na bira dhaabbadha. kun kuna jajjabeessan isiniin jedha. Nagaanaaf ta'a. Baay'ee.